Julia Beatriz. Carlos Alberto. No te puedes ir, Carlos Alberto. No puedes irte. Que tú no me lo vas a impedir. Que no te puedes ir. ¿Podrá María Elena hacer entrar en razón a Carlos Alberto. ¿Sabrá Carlos Alberto que los 90 destruyeron los trenes? No deje de ver el próximo capítulo. ¡Qué pena! Lorena